Iopa lagunok eta ongi etorri GETB-ko Gehin Mirantxia Telebistako bigarren atalera. Bigarren atalon egin hasiko dugu gure lehen denboraldia eta udako atal berezian e, Euskal Encounterrean egin genuen bezala astenetako berriak izango ditugu, baita hainbat joko ere. Denboraldi honetan zehar hainbat sorpresa ditugu zuentako presteraz adi egon eta esateko besterik gabe, asgaitezen orain aste honetako berriekin. Asteko guretzat garrantzitsuena den berria, Gamerauntziak urte bat bete du. Zorionak beraz Gamerauntziari eta mila esker, bertan parte hartu duzuen guztioi, bai gameplayak grabatu dituzuen hori, bai blogean idatzi duzuen hori, foroetan parte hartu duzuen hori, edo nori, bertan, e, bertako zale izan zareten guztioi eta inbeste lagundu dugu zuen hori. Mila, mila esker, hainbat sorpresa ditugu zuen prest, datozen hilabete eta direnak, eta uste dugu zuen oso guztoko izango direla. Eskerrak emateko, joko bat oparituko dizuegu. Bioshock Infinite joko ikaragarria zozketatuko dugu eta bideoaren amaieran azalduko dizuegu nola, nola artezak ez duen parte zozketa horretan berriro ere eskerrik asko denoi eta espero dugu beste hainbat urte betetzea zuen alboan. Game txiko berriak alde batera utzita has gaitezen orain bestelako berriekin eta lehenik eta bain esan beharra dago iraila hasi dela eta hau dela zalantzari gabe hilabeteen arteko asteleena. Honek dakar ikastolara, unibertsitatera edo lanerako guelta, eta zoritxarrez gamer hau txikoek ezin dugu ezer gehin hori aldatzeko zuentzat, baina bai izango dizuegu, iraila ez dela ingo gorra izango jokalari entzat. Aurten kaleratu baita azken urteetan egindako jokorik handienetakoa. Metal Gear Solid Bost joko erraldoia da eta kritikak bionez inoiz egin joko onenetarikoa da. Konami eta Kojimaren istilua maigabe hauek eta gero, jokoaren zuzendariak Hideo Kojimak esan du, arazo guzti aurre egiteak pena merezi izan diola, lortutako emaitzarekin oso arro baitago eta paregabea dela uste duelako. Kritikak arrazoi osoa ematen dio eta beraz denok hau dezaidea noiz eroriko den gure eskuartean. Dagoeneko Game Erauntxiko kide den The Prodigy EHek egin ditu bere lanak eta batera ditu bi edo hiru gameplay joko honekin, bila benetan gomendagarriak baitira, behintzat jokoa ezagutu alitzateko erosketa egin horretik. PlayStation Pluseko erabiltzailean berri txar bat da honakoa, zerbitzu honen prezioa igo baitu Ez da munduaren amaiera, ez direlako prezio guztiak igo esate baterako eh, urteko prezioa berdin mantendu da, baina hilabeteko eta hiru hilabeteko multzo horietan bai egon dela igoera bat zoritxarre. Ezagutzen hau zuenok, ondo dakizu bezala Ubisoftek ateratako jokoen nahiko zalean naiz. Eta orain argitaratu da lehen aldiz, Assassin's Creed pelikulako irudi bat e, pelikula hau, datun urtean argitaratuko dena, Espainian egongo da kokatua, Inkizizioaren garaian. Eta irudian, Michael Fassbender aktorea ikusi dezakegu, ba, Assassin's taldearen e, jantzi tipikoarekin. Neri bintan nahiko kutra iruditzen zait, baina, bueno, zua izan iruditzen zait, zua, iruzkinen bat edo. PlayStation lau bat erostear nago, bakarrik joko honen gatik. Eta orain badu data ofiziala. Datorren urtean aterako da Uncharted lau, bagenekien bezala, baina data zehatza martxoaren emezortzia izango da. Ordu arte, dene izan Drake kolekzionekin gozatu izango dugu, hau da, lehen hiru antxarti den remasterizazioarekin. E, bilduma honen trailer bat atera eta egin esan ikaragarri gustatu zain, nostalgia ikaragarria eman di. Eta beraz, zirrenik hau ere erosiko dut, Ondo ezagututa noti doge egin dago lan guztiak horrein arte ikaragarri gozatu baita izi. Zer ditu zaizu ez behin? Duela hogeita marrurtea hasi zen Mad Max saga, eta aurten berpiztua da Fury Road pelikula dikainarekin, akziozko pelikula ikaragarria da. Eta honen ospea aprobetsatu nahian, Just Cause eh, jokoaren sortzaileek, Mad Max, besteri gabe, deituriko joko bat argitaratu dute. Joko honetan, eh, autoak nahi bestela galdatu izango ditugu eta Batmanen antzeko eh, borroka sistema bat izango du, itxura oso ona du eta egun hauetan argitaratu denez, saiatu zaitezte trailerra begiratzen edo alako bat. astero bezala indi joko baten analisia egingo dugu GTBko atal honetan ere. Atal hau indi totemek babestua da. Indi jokoi merezi duten ospea emateko sorturiko plataforma digital euskalduna. Gaurkoan garai guztietako nire joko gogokoenari buruz jardungo dugu eta joko hau Fez da. Fez plataforma joko bada hasiera batean bide mundu batean kokaturik dagoena, baina pertsonaia nagusia protagonistak Gomez Ekalegia deskubritzen duenean mundua irudekoa dela, ba, perspektiba mugitu alizateko mekanika bat e, sortzen, sartzen da jokoan eta horrekin puzle egoera oso interesgarriak sortzen dira. E, estilo grafiko oso zaindua du, oso grafiko alai eta polita ditu, pixel art bikaina dauka eta batez ere, nire ustez garrantzitsuena, jokoa sekretuz beterik dago. Hainbat eta hainbat ordu pasa ditu sekretu hauek guztiak topatu nahian eta benetan esperientzia bikaina izan da zentzu guztietan, bai soinu banda, bai animazioak, benetan ikaragarria den jokoa da nire ustez. Eta PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360 eta Xbox Onean dago eskuragarri baita Steamen ere, hori den bezala. E, amar euro inguru balio ditu, baina askotan egoten da e, beraz, gomendatuko nizuek ez zain egotea ez bazabete guztiz seguru. Ezingo nizuek hau gehiago gomendatu. Aventura oso polita da, oso joku retro estilo bat dauka, baina aldi oso modernoa da mekanika interesgarriekin, batez ere perspektibaren jolas horrekin. Benetan, izugarria da probatu ezazue eta ea, gustatzen zaizuen. Amaitu aurretik, itzadien dezagun lehen aipaturiko zozketa horri buruz. Gamer hauntxiak urte bete duela ospatzeko, Bioshock Infinite jokoa oparituko baitugu zozketa batean. Zozketa betan parte hartzeko besterik gabe, idatzi txio bat, Twitterren, non hashtag GE urte bete erabiltzen duzuen, eta hausaz aukeratuko dugu irabazlea eta estimeko kode bat bidaliko digu bere jokoa lordezan guztizoanik. Eta honekin bukatutzat emango dugu aste honetako GTB atala. Datorren astean berriz izango gaituzue zuekin, asteko berriekin eta beste hainbat jokorekin, Beraz, egun arte lagunok, mila esker hemen egoteagatik eman like gustatu baldin bazaizue idatzi iruzkinen bat, zuen iritzi edo gomendioekin, eta beste bat arte.